Темой сегодняшнего занятия будет больница и врач. Дорогие друзья, некоторые слова и словосочетания. Итак, головная боль. A э, headache. A э, headache. A headache – головная боль. A headache – температура, жар. A fever – a fever – a fever – a fever – сильная простуда. A severe – a severe cold, cold, a severe cold, a severe cold. Кровотечение. Bleeding. Bleeding. Bleeding. Протяженно после и. Bleeding. Болит желудок. Боль в желудке. A pain. A stomach. A pain in the stomach. A pain in the stomach. Боль в желудке. A pain in the stomach. In the stomach. Болит сердце. Сердце heart. A pain in the heart. A pain in the heart. Буквально болит сердце, это боль в сердце. A pain in the heart. Сердце heart. Болит спина или боль в спине, a pain in the back, a pain in the back, повышенное давление, пониженное давление, давление, повышенное high, a high, low blood, э, a high, a high blood pressure. A high blood pressure. Повышенное давление. Пониженное. A low blood pressure. A low blood pressure. Повышенное a high blood pressure, а пониженное a low blood pressure. Пишется как вроде blood, но читается blood, blood, a high blood pressure, blood pressure. Медсестра, a nurse, медсестра, a nurse, американцы. Ну, англичане и другие. Медсестра, a nurse, a nurse. Ну, можно и нерс, как хотите. Зубной врач, a dentist, a dentist, не, не день, dentist, мягкое тист, а говорите a dentist, a dentist. Больница, hospital, hospital, hospital хирург, хирург, э, surgeon, э, surgeon, э, surgeon, хирург, э, surgeon, surgeon, хирург. Э, поработаем, дорогие друзья, и в этом формате. Здесь слова сложные, вот, поэтому мы будем по несколько раз их прочитывать для запоминания. Итак, язва желудка. Н алее. Э. Н алее. Э. Н алее. Э. Язва желудка. Н алее аллее. Пищевое отравление. Food. Poisoning. Food. Poisoning. Food. Poisoning. Диабет. diabetes diabetes diabetes диабет diabetes инфаркт a heart attack a heart буквально сердце так. Атака. Эхат. Этек. Инфаркт. Эхат. Этек. Инсульт. A stroke. A Инсульт. A Ожог. A ban. A ban. A ban. Ожог. A ban. Травма. An injury. An injury. An injury. Поскольку существительное начинается с «i», с гласной, injury. Поэтому артикль не «s» стоит, а «n». Зубная боль. A toothache. A toothache. A toothache. Зубная боль. A «E to save. Операция. Также существительный с гласной O. Поэтому артикль двойной N. N. N. Язычок к небу, кверху. N operation. N operation. Операция. Все существительные, которые оканчиваются на сия, ция, в английском они заканчиваются на ти он или ши он и, и читается как шин. Шин. N operation. Укол. N injection. N injection. N injection. Укол. N injection э, пластир, гипс, гипс, пласты, пласты, гипс, пласты. Я плохо себя чувствую. Буквально я нехорошо. I am not well. I am not well. Или сокращенно I'm not well. Я плохо себя чувствую. I'm not well. Мне нехорошо. I'm not well. Я заболел. I'm ill. I'm ill. Я заболел. I'm ill. Не имеет значения сокращенно, можно I'm ill или I am ill. Мне нужен врач. I need a doctor. I need a doctor. Помогите мне, пожалуйста. Could, you help me, please? Could you help me, please? Или, или оно у нас говорится по-русски как «Не могли бы мне помочь?» «Не могли бы вы мне помочь?» И так можно сказать. Помогите мне, пожалуйста. Could you help me, please? Could you help me, please? Я не говорю по-английски. I don't speak English. I don't speak English. Или I do not speak English. Сокращенно. Я не говорю по-английски. I don't speak English. Вызовите скорую. Call an ambulance call an ambulance call это буквально вызовите позовите call an ambulance call an ambulance ambulance Дорогие друзья, поработаем сейчас с этими фразами и выражениями, которые нам всегда пригодятся, когда мы будем находиться э, где-то за границей, в э, больнице или на приеме у врача. Итак, как принимать лекарство? Как принимать лекарство? How should I take this medicine? How should I take this medicine? счет буквально переводится как следует. Мне брать это лекарство, буквально так, если переводить. How should, как следует мне употреблять это лекарство или принимать это лекарство. How should I take this medicine? How should I take this medicine? Все в настоящем времени. Напишите, пожалуйста, это. Write it down, please. Write it down, please. Напишите write down. Напишите это. Write it down. Please, пожалуйста. Write it down, please. До еды. Ну, принимать имеется в виду таблетки. Before meal. Before meal. Американцы. Before meal. Другие могут говорить before meal до еды. Before meal – после еды. After meal – after meal. After meal – после еды. Сколько с меня? How much must I pay? Видите, что э, модальный глагол must стоит в начале предложения вместе с how much – сколько. Если было бы утверждение, то must стоял бы после местоимения I. Если было бы отрицание, он тоже стоял бы после местоимения I, но с отрицанием not. Но если вопрос, то модальный глагол ставится впереди, так же как do и does, так же как will, так же how much. Вопросительные предложения ставят вопросительные предложения и частицы, и will, и Э, модальные глаголы и вопросительные слова «как», «почему», «какой» – все это ставится впереди местоимения. Итак, сколько с меня? How much must I pay? Сколько я должен платить? Буквально переводится. How much – сколько, must – должен, I – я, pay – платить. How much must I pay? Так, э, можно по-другому сказать. How much is it? Сколько это стоит, как бы. How much is it? Можно и сказать How much does it cost? How much does it cost? Сколько это стоит? Ну, можно и это запомнить. Сколько с меня? How much must I pay? Сколько должен я платить? У меня головная боль. I have a pain in the headache. I've можно сокращенно have, можно сказать I've. Вместо I have можно сказать I've a pain in the headache. Буквально I have, I переводится как у меня. Не надо э, запоминать I have я имею. I have означает у меня. You have у тебя. We have, значит у нас. Значит, I've a pain in the headache. Значит, у меня a pain. Э, боль. У меня головная боль. У меня боль в голове, если дословно. I've a pain in the headache. Э, в голове headache. Значит, pain, боль. Где in the headache? голове. У меня болит сердце или у меня значит боль в сердце. У меня как I или I have a pain in the heart. Heart – сердце. I've a pain in the heart. У меня боль в сердце. I've a pain in the heart. У меня болит спин, спина или у меня боль в спине. У меня как? I have a pain, боль, где? In the back. I have a pain in the back. У меня боль в спине. Мне нужен анализ крови. I need. Запомните, need, твердый и. I need a blood test. A э, blood. Кровяной тест как бы. A blood test. Надо запомнить, что кровь читается blood. Пишется как бы вроде blood. Так и запоминаем часто очень. Многие очень ошибки делают. Почему хочу заострить внимание и говорят blood. Blood. I need a blood test. Могу я сделать анализ крови? Мы можем и с модального глагола начать can, а можно и с could. Could I have a blood test? Можно мне буквально кровяной тест? Could I have a blood test? Или Can I have a blood test? Дорогие друзья, наш урок 19 близится к завершению. И, как всегда, давайте кратко подытожим, чтобы все это в памяти еще раз закрепить и зафиксировать. Итак, я плохо себя чувствую. Ну, буквально, мне нехорошо. I'm not well. I am not well. Мне нехорошо. I am not well. Я плохо себя чувствую. Я заболел. I ill, I'm ill или I am ill, I'm ill, я заболел. Мне нужен врач. I need a doctor. I need a doctor. Помогите мне, пожалуйста. Could you help me, please? Could you help me, please? Could you help me, please? Я не говорю по-английски. I don't speak English. I don't speak English. Вызовите скорую, пожалуйста. Call an ambulance. Call an ambulance. Как принимать лекарство? Или как следует принимать лекарство? Брать лекарство буквально. How should I take this medicine? How should I take this medicine? How should I take this medicine. Напишите, пожалуйста. Write down, please. Write down, please. Напишите это, пожалуйста. Write it down, please. Write, write it down, please. До еды. Before meal. После еды. After meal. Сколько с меня, пожалуйста? How much must I pay? How much must I pay? У меня I have. У тебя you have. У меня головная боль. I have a headache. I have a headache. У меня температура. Жар. I have a fever. I have a fever. У меня простуда. I have a cold. I have a cold. У меня кровотечение. I have a bleeding. I have a bleeding. У меня болит желудок. I have a pain in a stomach. A stomach. У меня болит сердце. I have a pain in the heart. I, have a pain in the heart. У меня боль в спине. I have у меня a pain in the back. A pain in the back. I have a pain in the back. Боль в спине. Мне нужно сделать анализ крови. Could I have a blood test? Could I have a blood test? Врач, a doctor. A doctor. Медсестра, a nurse или a nurse. Зубной врач, a dentist. A dentist. Больница, a hospital. A hospital. Хирург, a surgeon. A surgeon. Эсседжен, гипс, пласты, пласты, ожог, эпен, эпен, инсульт, эстроук, эстроук, эстроук, инфаркт, буквально два слова, и сердце, и атака, эхат, этек – эхад, этек. Вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, пожалуйста. Оставляйте комментарии, пожелания, недостатки. Для чего недостатки, если спросите? Для моего наставления, для моего вразумления и для моего исправления. К сожалению, все мы несовершенные и хотим Э, вразумляться и исправляться для большей праведности, для большей истины, справедливости и правды. Всего хорошего. So long. Пока.